X-Wave True Wireless Stereo 40 W snage, Bluetooth FM radio, microSD slot USB rechargeable audio inputs Timska Synchro reprodukcija 3,5 sata rada bez punjenja X-Wave Počinje žurka. Dođe i ti i donesi svoj X-Ray. Male stvari koje život znače. www.mprf